Ermənilər həmişə özlərini günahsız qurban qismində təqdim edirlər. Onlar hamıya sübut etməyə çalışırlar ki, 1905-6, 1918-20, 1948-53-cü illərdə 1988-ci ilin fevralında Sumqayıtda, 1990-cı ilin yanvarında Bakıda, 1988-94-cü illərdə Qarabağda güya Azərbaycanlılar erməniləri xüsusi qəddarlıqla öldürüblər. Lakin iş burasındadır ki, ermənilər məqsədlərinə çatmaq üçün hətta körpə uşağı öldürməkdən belə çəkinməzlər. Bu milli xüsusiyyətlərini onlar bu günə qədər məharətlə gizlətsələr də bu uydurma yox, sənədlərlə təsdiqini tapan tarixi faktdır. 22 oktyabr 1966-cı ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin Martuni rayonunun Kurapatkino kəndində 8 yaşlı oğlan uşağı Nelson Mafsisyan öldürülmüşdü. Buna görə kəndin 3 sakini həbs olunur. Ələmşad Məmmədov, Zöhrab Məmmədov və Ərşad Məmmədov. Ərşad Məmmədov eyni zamanda kənd məktəbinin direktoru idi. Zöhrabın həyat yoldaşı Xalidə Məmmədova xatırlayır ki, ilk saatlarda uşağın atası Benik başını Ərşadın çininə qoyub ağlayırdı. Bu qədər dostuydular. Zöhrab da ona təskinlik verirdi. Sonra ermənilərin ağsaqqalları, vəzifəlilər gəldilər və uzun müddət Beniklə təkbətək söhbət etdilər. Məhz bundan sonra Benik Ərşadı da, Zöhrabı da, Ələmşadı da uşağı öldürməkdə günahlandırmağa başladı. Bu iş üzrə istintaqı erməni müstəntiqlər aparıblar. Bir il uzanan istintaq iki əsas suala cavab verə bilmir. Bir, motiv yoxdur. İki, qətlin törədildiyi silah tapılmayıb ekspertiza sübut etmişdi ki, cinayət Zöhrabın maşınından tapılan revolverlə yox, vintaçalla törədilib. İstintaq Zöhrab Məmmədovun təqsirkarsızlığını etiraf etmək məcburiyyətində qalır. Məhkəmə o zamanki Stepanakert şəhərində keçirilirdi. Prosesi Azərbaycan Ali Məhkəməsinin cinayət işlərinə dair səyyar sessiyasının hakimləri aparırdılar. Bundan bir neçə gün əvvəl 26 iyun 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri məxfi teleqramda birinci katib Vəli Axundova bunları məruzə edirdi. Cari ilin 23-dən 24-ünə keçən gecə Stepanakert şəhərinin bir sıra küçələrində 8-in 9-a sm ölçüdə fotokağız üzərində çap edilmiş erməni dilində 300-ə qədər vərəqə yayılmışdı vərəqələrdə Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-yə birləşdirilməsi tələbi və milliyyətçi xarakterli böhtan uydurmalar öz əksini tapmışdı. 3 iyul 1967-ci ildə Əzizbəyov adına parkdakı Yay kinoteatrının zalında 8 yaşlı Nelson Mafsisyanın qətlində ittiham olunan 3 Azərbaycanlıya hökm oxundu. Ermənilərin şərti belə idi. Hamısına güllələnmə verilsin. Hökm isə belə oldu. Ələmşad Məmmədov güllələnmə, Əlşad Məmmədov 15 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası, Zöhrab Məmmədova bəraət verilsin. Hökmdən narazı olan ermənilər ixtişaşlar törətməyə başladılar. Benik Mafizyan erməniləri qisasa çağırdı. Parkda 8 minə qədər erməni toplaşmışdı. Onlar Dağlıq Qarabağın müxtəlif yerlərindən və Ermənistandan gəlmişdilər. İxtişaşlar nəticəsində müttəhimlər Ərşad və Ələmşad Məmmədovlar bıçaq və daş zərbələri ilə qətlə yetirilirlər. Ən yüngül daşın çəkisi 250 qram, ən ağırının isə 14 kiloqram idi. Bundan başqa ermənilər müttəhimlər üçün xüsusi maşına od vuraraq yandırırlar. Nəticədə maşında gizlədilən Zöhrab Məmmədov həlak olur. Az yaşlı uşaqların da olduğu ermənilərdən ibarət kütlə meyitlər üzərində istehza etdikdən sonra onları əvvəlcədən hazırlanmış taxta parçaların üstünə qoyub yandırıblar. İstintaq materiallarında deyilir ki, ermənilər yalnız bundan sonra sakitləşiblər. İndi isə diqqətlə oxuyun. 3 iyun 1967-ci il işi üzrə 19 nəfər həbs edilmişdi. Hamısı milliyyətçi ermənilər idi əksər cinayətkarlar Qarabağdan qaçaraq ya Ermənistanda və yaxud digər Sovet respublikalarında gizləndilər. Onları həbs etmək mümkün olmadı. Məhkəmənin qərarı ilə 15 nəfər 2 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildilər. Öldürülən uşağın atası Benik Mafsisyan, Artyuş Asribobayan, Albert Danielyan, Ambarçum Arustamyan. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin müstəntiqləri Artюş Asribabayanın öz yoldaşı Borikə yazdığı məktubu ələ keçirmişdilər. Məktubda Artюş yazırdı. Bizim erməni xalqı həmin üç türkü öldürüb. Stepanakert ermənilərindən 25 nəfəri həbs ediblər. Artюş məhkəmədə israr edirdi ki, qətillərdən xəbəri yoxdur. Amma məktubda yazırdı. Məktubu oxuyan kimi yandır müəyyən edilmişdi ki, erməni uşağı azərbaycanlılar öldürməyib. Əsl qatil elə Artyuş Asribobayan imiş. Motiv Artyuş Benik Mavsisyan tərəfindən zorlanmış qızına görə qisas alırmış. Artyuşun evinin damında aparılan axtarış zamanı qətlin silahı olan Vintaçan, həmçinin Nelsonun velosipedi də tapılır. Nəticə, erməni uşağı erməni tərəfindən öldürülüb. Buna görə isə 3 günahsız azərbaycanlı həyatlarından məhrum edildilər. Erməni millətçiləri isə bundan sui istifadə edərək Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması məsələsini qaldırmağa cəhd etmişdilər. Bu hadisələrə belə bir don geyindirməyə çalışırdılar ki, güya uşağın qətli sübut edir ki, Qarabağdakı Azərbaycanlılar vəhşidir və ermənilərin onlarla birgə yaşaması qeyri-mümkündür. Lakin bu cəhd iflasa uğradı. Ona görə ermənilər ilk dəfə deyil ki, özünküləri öldürür və xüsusilə də ilk dəfə deyil ki, ermənilər insanları diri-diri yandırırlar. 1967-ci il onlar üçün bir təlim idi. 21 il sonra 28-29 fevral 1988-ci ildə Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində mahiyyətcə eyni miqyasına görə daha böyük faciə baş verəcək. Sumqayıtda yaşayan dinc erməniləri diri-diri yandırıb öldürəcəklər. Bunu bir neçə Azərbaycanlıdan və çoxlu sayda ermənilərdən ibarət qrup edəcək. Həmin qrupun rəhbəri isə etnik erməni Eduard Qriqoryan idi.